बीबीपुर भुसौली में सत्तर घर हैं सत्तर घर में से छब्बीस परिवार ऐसे हैं जिनके पास सदियों से राशन कार्ड बना ही नहीं है जिन्हें कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है उसमें से मनभावती है मनभाव और बदामा है उनके साथ और भी 26 परिवार के लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी कोई भी योजना का लाभ आज तक नहीं मिला है यहाँ तक कि न बच्चों का नामांकन होता है न बैंक में खाता खुलता है और ना ही राशन मिलता है परेशानी का कारण ना अब कार्ड के मांग बहुत बा बैंक में लागत बा नाम के लिखाई लागत बा कोनो फार्म भरा तब लागत बा जब राशन कार्ड ना कर दे खाए के ना बा चठे लड़िया कैसे जिए कि मजूरी करा तो टाइम से मजूरी नहीं मिलत मजूरी कहाँ करे जात है गाँव में अपने खेती गृहस्थी में जात है कि नरेगा में जात है नरेगा ऐसा चलत ना बा अपने कहाँ खेत बा खेत हो तो राशन कार्ड मांगी हमारे परेशानी बा हमका राशन राशन कार्ड ना बा लड़की के ना वो ना लिखा मिलत राशन कार्ड में राशन ना मिलत बा तो अपन रोजी रोटी कैसे चलत है अब मजूरी धतूरी कई होत बा तो मजूरी नरेगा में काम करे जात है कि दूसरे खेते में दूसरे खेते में निर्वाही कटिए बिनिया होत बा प्रधान जी अपने गांव में राशन कार्ड ना बा का आप जाना था कितने लोगों के पास नहीं है हाँ आठ दस पंद्रह लोगों के पास नहीं है हम वो लोग बहुत गरीब हैं उनके प्रयास में है बनवाने के जब शासन से कोई दिशा निर्देश मिलेगा तो हम उसको बनवा देंगे अब राशन कार्ड की प्रक्रिया तो चल रही फार्म भी भरा गया है गया है शासन पास जब शासन आदेश करेंगे तो राशन कार्ड बनेगा और गरीबों को मिलेगा राशन तो फिर राशन कार्ड बने खातिर राशन के प्रक्रिया कैसे होता है सर्वे भाई सर्वे के बाद फार्म लगे फोटो फार्म सब भर भर दे लेकिन होए ना कैसे हुए वो प्रक्रिया सोचे अकबरपुर चले बा या जलालपुर ब्लाक चले बा प्रधान से बात करे बा वीडियो से बात करे तोहरो सबके जिम्मेदारी है जब तक वहना चलबा तब तक कुछ होए वाला ना मैं चाहती हूँ कि बीबीपुर भुसौली गांव में जल्द से जल्द राशन कार्ड बने और जो हमारे मनभावती हैं मनभावती के साथ जो 26 परिवार और हैं उन्हें राशन कार्ड मिले उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ सके हमारे वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करते हूँ कि ग्राम प्रधान के मोबाइल नंबर चौरानवे पचपन सैंतालीस छाछठ सैंतालीस पर कॉल करके दबाव बनाएं और मेरी मदद करें मैं गायत्री राज्य उत्तर प्रदेश जनपद अम्बेडकर नगर इंडिया अनहड़ के लिए